Merhaba Netkim takipçileri, merhaba Diz War of Mine severler. Herkese merhabalar. Yeni bir Diz War of Mine bölüm videosuyla karşınızdayım. Kaldığım yerden devam ediyoruz. Ee, öncelikle birkaç dakikanızı alacağım arkadaşlar. Oyun ayarlarını yapmam gerekiyor. O yüzden birkaç dakika bekleyeceksiniz. Evet. Oyuna geri dönecek olursak şu an ses seviyesi sanırım iyi. Biraz bağıracağım. Eğer sıkıntı varsa söylersiniz arkadaşlar. Söylersiniz de canlı yayında neyi söyleyeceksiniz bilmiyorum. Evet 12 günde, günde kalmışız. Bu arada tabletim nerede? Ha burada. Soyulmuşuz her zamanki gibi. Olan şeyler bunlar. Ee, bir şey diyemiyorum bu konuda. Olur yani. Yes, alright her zaman gibi yarım saatlik bir video olacak. Evet. Anton fena yaralandı. Çok ciddi duruyor. Ee, konservemizi, sigaramızı, etimizi vesaire çalmışlar. Allah razı olsun. Buyun o. E, Anton. Bu arada bu bilmiyorum This War of Mine muhtemelen pek uzun sürmeyecek. Artık sona doğru geldi. Geçen bölümde baya baya hasar almıştık soygunculardan. I'm sorry, e, hafif yaralı, çok aç. Benim kafes yapmam gerekiyor. Kafes içinde e, tahta ihtiyacım var. E, bunu yapamıyorum. Sargı yapamıyorum, sigara yapabiliyorum vesaire. Neyse, Bruno çok aç, yaralı, depresyonda. Anton çok aç. E, size yemek lazım. Ama yemeğimiz var mı? Bir sorun bakalım. Yemeğimiz yok. Çok güzel. Aç karnına gitmişiz risk almışız. O da güzel. Ee, evet. Pavle sen ne yap biliyor musun? Şöyle ortaya karışık bir tabak yap. Ee, yes. Fare kapanı yapmam lazım. Fare kapanı için odunum ve e, metal parçam yok. Değil mi? Parçam yok. Metal parçası da e, 7 tane istiyor. Bu arada sigaram var mı? Sigaram varsa e, takas karşılığında şey alabilirim. Yoksa da yapalım. Takasa koyarız. Çok güzel. Yok. O zaman ben bir sigara yapayım. Takas şey gelirse onu ona veririm. Böyleydi de peçet tane sigara yapabiliyorum. Yap anasını satayım. 8 tane sigara yapıyorum. Ya ev iyi güzel hoş da. Yemek sıkıntı. Kötü bir yere de çıkamadım ki. O hastalandı, o yaralandı. Ee, öyle. Kapıda biri var. Yes, trader geldi. Şey, takasçı geldi. Bekle arkadaşım geliyorum hemen. Bu arada çok sıcak. Camı kapatma zorunda kaldım. Fan da ne kadar şey yaparsa Koş pardon. Koş koş koş koş. Ne ayak yapacağım lan sana. Tamam olur. Metal parçam var. Ah. Ha bu sendekiler, bu bendekiler. Kaç tane sürdü? 7 tane sürdü. 7. Sana sigara vereceğim. Ama yapma bunu ya. 8 tane sigara verdim ve noob olmaz dedi. Pardon. Ee, başka ne istiyorsun karşılığında? Bunu versem. Aa, anlaşabiliriz. Tabii anlaşırsın. İnek. 2, 4. Olmaz bir şey daha verdi ya. 4 tane yetiyor muydu? Neyse bakalım. Yetmiyorsa da kısmet. Geliyorum bekle. Koş Pavle koş. Koş Pavle koş. Bak bakayım yetiyor mu? Yes alright. Yap ulan. Bunu da şuraya yapacağım. Bunu en başta yapmam gerekiyordu ama yapmadım. Salaklık ettim. Ah, sıcaklı çay içiyorum çok güzel ya. Terledim. Oh. Üstümü başımı dağıttım ya lan. Heh geldik. Kulaklığım çıktı. Of sıcak. Tamam kardeşim sen ne yap? Ya e, ben sana et koyacağım bir de. He. Olur. Tamam. Sen kapıyı kapat bari. <clears throat> ne evet ulan. Gönder gitsin. Yaptık ya. Yeter bu kadar. Güle güle. Çok aç, hafif yaralı, üzgün. E, açlıktan ölmezsin umarım. E, mecburen günü bitirmek zorundayım. Artık son son demlerimizi oynuyoruz. E, yağmaya çıkmak zorundayım. Oo. Biraz yiyecek, fazla miktarda malzeme, bolca ilaç. Tehlike olası takan. Askeri üs süpermarket bolca yiyeceği. Tehlike. Süpermarkete gidip ee, ne var ne yok toplasak mı? Çok aç, ağır yaralı, üzgün, çok aç, yaralı. Sen nöbette dur. Biliyorum senin nöbetin de çok şey ama sıkıntı ya. Hiçbir şey almıyorum yanıma ya. Böyle bol dostlama gidiyorum. Umarım başımıza bir şey gelmez. Oo, içeride birileri var. Lan! Ya ama haksızlık bu ya. Hiçbir şey alamadım ki. Adamın elinde silah vardı ya. Of, bir de soygun yemişizdir. Oha, Gece saatinde ve ağır yaralandım. Bunu nasıl başardın peki? Sen de yap be. Ne yapayım ya? Yüce hiçbir şeyimiz yok. Artık ölümü bekliyorum. Yapacak hiçbir şeyim yok ki. Ah my god. Günü bitireceğim mecburen. Ben yağmaya çek. Ben... Sen de ağrı alırsın. Of evde durup da hiçbir şey yapmamak daha sıkıntı. Evet sizi de bir yere yollayamam. Sen kesin öleceksin burada ya. Sen nöbette dur. Sen yatak uyu. Öleceksen de ne yapayım ya. Sen uyusan. Ya öyle de öleceksiniz böyle de yapacak bir şey yok. Aha. Burada şey var. Şunu alayım ben yanıma ya. Ne olan olmaz. Depoyu kesin kapalı bir yerler vardır. Oo. Depoya gel. Al hepsini. Ya illa zorlaştıracağım işi ya. Bana yiyecek lazım aslında yiyecek. Şunu aç aç aç aç aç aç. Orada birileri var. Açalım da çıkarken zor olmasın. Aç kapıyı. Gel böyle. Bak şurada ne yazıyor onu okuyalım. Oo adamlarda silah var. yardım aracını bulmaktan bahsediyorlar. Ulan kayboldu. Kusura bakmayın ama sizi bu pisliklerinizden dolayı yalnız bırakamam. Ne çaldıysanız hepsi bizim beraber olacak. Bizim olacak. 50-50. Şu ne ya? Bunu bırak. Ee, bunu da bıraksam. Bunu da bıraktım. Bana yemek lazım, yanmak. Of gir içeri. Çal. Bana ne lan çalarım. Açım zaten. Ne oluyor lan? Üst katta. Yiyecek kalmış mı bakayım dedi. Acaba bakmaktan kalsın neresi? Dolaba gizlenebiliyorum. Eyvah. Ağzıma sıçtılar. Git ne olur git. Git. Aşağı inme ne olur. Aşağı inme ne olur ne olur aşağı inme. Aşağı inerse yandığımın resmidir ya. Oo çabuk çabuk çabuk. Yiyecek bir şey varsa al. Çıkalım hemen. Çabuk. Gözünü seveyim çabuk ol. Hadi. Aa. Ah. Yiyecek lazım bana ya. Yiyecek lazım ya. Vakit daralıyor. Bir şeyler almam lazım. Yiyecek lazım. <gasps> dolaba gir, dolaba gir. Oh my god. <clears throat> şunu aç. Çabuk şunu aç. Testerim. Ha demin parmakla. Hii. Eyvah. Aa görüyor beni. Görüyor beni. Koş çıkışa koş. Lan vuruldum oğlum. Oo. Oh! Ya nasıl gördü beni ya? Aha. Pavlet öldü, Pavlet öldü. <laughs> Pavlet öldü. Oo. Oo. Oo. Ben dedim ama ya. Oo. Ya bari siz de intihar edin de bitsin bu çile ya arkadaşlar. Bitsin ya. Bu ne arkadaşım ya? Sen orada uyuyor. Nerede lan öteki? What? Lan? Öteki adam yok. Aha adam ya kaçtı ya intihar etti. Nerede o? Orada başına bir şey yazıyordu da dikkat etmedim ben. Ay bu da ölecek zaten. Aha. Kalkmıyor lan bu. Yıkılmış durumda. Ağır yaralı. Oğlum hasta mısın lan? Kalkmıyor. Yapacak bir şey yok. Sen de uyu. Ebediyete doğru gidelim. Ah. Soyulduk. O da güzel. Oha ya. Neyimiz var neyimiz yok. Ah korona be ah be. Teker teker. Ulan biz kişi kaldın zaten. Hangi tekerden bahsediyorum? Git yemek yap bari. Yaralı olduğu için koşamıyor. Ya adam beni nasıl gördü ya? İlk gördüğünde kaçsaydım kurtulma şansım vardı. <clears throat> Ama ne yaptım? Mal gibi dolabın içinde bekledim. Adam geldi benim ağzıma, burnuma tüfeği dayadı. Tek tek şarjörü boşalttı ağzıma. Yemek yap. Bu saatten sonra yemek yapman ne işe yarayacak bilmiyorum ama. Ya kitapmış, yırt hepsini Ateş yap, bir şeyler yap ya. Psikolojim bozuldu. Bu cidden <clears throat> psikoloji bozuyor. Ne yapayım bari 10 dakika geçene kadar takılayım öyle. Azrail'i bekledim. Giden günlerim oldu. Gecelerime günde bir aa. Nasıl ya? S suyum yok. Ay suyum yok. La oğlum suyu da mı aldınız lan? Allah sizler be. Yok artık ya. O suyum yok. Su olmadığı için yemek yapamıyor. Yemek yapamadığım için açlıktan ölüyor. Katlanılmaz bir acı var. Bu Burada ben sana ne diyeyim ya. Ulan oğlum sen ne emeğinden bahsediyorsun? Burada ölmüşüz ağzımda. Sen hala gelmiş bana emek diyorsun ya. Ver şu sularını. Bunu ne yapacağım be? Artık sefillere oynuyorum. Yağmaya çıkamayacağıma göre. Oğlum canımı mı istiyorsun lan daha? Hayvan herif. Tamam lan yeter. Şimdi defol. Defol. Yemek lazım bana. Lan oğlum ne güveninden bahsediyorsun ya? Geç kalmışım evde zaten. <clears throat> Gelmiş bana güven diyor ya. Havuç yok. olamayız da işte. Biraz en azından şey yaparız. Tamam. Ben git buyur. Ya yiyecek var da. Yiyecek yapacak suyumuz yok. Şuraya yığılsan kalsan da oyun bitse yalan. Yok kötü bir şey ama. Yapacak bir şey yok. Günü bitiriyor artık. Sefilleri oynuyorum. Ay. Çalacak hiçbir şeyimde kalmadı artık. Evet. Ay, yapacak bir şey yok. Bütün ekibim Ay ay. İlk başta kimi kaybettik? kimdi? Katya. Önce Katya'yı kaybettik. Ardından Pavle'yi ve ekibe katılan Anton şerefsizli bizi terk etti, kaçtı gitti. Bruno tek kaldı ve şimdi de Bruno ağır yaradan dolayı maalesef o da hayatı gözlerine yumdu. Savaş böyle bir şey arkadaşlar. Eğer ki tek başına e, savaşta savaşın ortasında kaldıysanız yapacak hiçbir şeyiniz yok. İlla ki bir omuza, bir desteği, bir destek eline ihtiyacınız var. Yani bir elin nesi varsa iki elin sesi var arkadaşlar. Tek başına bir el bir şey yaramıyor arkadaşlar. Bunu sakın asla unutmayın. Lakin ileride böyle bir şey başınıza gelirse siz siz olun tek başınıza çalışmayın. Her zaman bir el, bir omuz, bir e, omuz söyleyecek bir şey bulamıyorum artık. Sözün bittiği yerdeyiz. Ee, ve oyunumuz bu kadardı. Zaten bunu bekliyorduk. Bu mutlu sonu bekliyorduk. Yani mutlu son değil artık. Hüzünlü sonu bekliyorduk. Beklediğimiz oldu. Ee, Thieves War of Mine'ın serisine burada artık son veriyoruz. Oyunu bitiremiyoruz. Bitiremedim. Çünkü e, pek iyi değilim bu konuda. Oyunu böyle bitirmek zorunda kaldık. Mutlu son değil de hüzünlü sonla böyle özellikle oyunumuza son vermiş olduk. Gelmiş bize şerefsizden biri bizi soymuş. Zaten ev boştu. Başaramadım. Savaşın sadece 16 günde hayatta kalabilir. Teşekkürler. Evet. Neler olmuş, neler bitmiş izliyoruz arkadaşlar. Evet ilk başta Katya öldü. Katya Erda ararken öldü. Öldürüldü. Hayat kurtarma. Komşumuzun çocukları anneleri için bizden ilaç istedi ve elimizdeki azı da onlara verdik. Önceden yardım ettiğimiz çocuklar bize yemek istemek için geldiler ama onlara yardım edemedik. Çünkü bizde de yemek yoktu. Pavle öldü. Pavle erzak ararken öldürüldü. Ve Anton öldü. Anton ağır yarasından dolayı öldü. Lan Anton kaçmamış lan. Adam ağır yaradan dolayı ölmüş lan. Yani e, bunu söylemedi bana. Ve en son Bruno öldü. Bruno da ağır yaradan dolayı öldü. Ve 16 gün hayatta kalabildik. Buna da hayat denirse arkadaşlar. Katya ailesini hiç bulamadı. Fakat ailesi onun mezarının ve yanına gömülmüş olan savaş günlüğünü buldu. Günlüğü değiştirme yapmadan yayınladılar. En çok satanlar arasına girdi. Wow. Maalesef Pavle öldü. Ailesi bir gün onun mezarını ziyarete gelecek mi? Ya da bu onlara yaşadıklarından sonra çok mu ağır gelecek? Ölüler ziyaretlere umursarlar mı ki? Anton hak ettiğini asla kazanamayacak. Öğrencilerinin fedakarlığına rağmen hayatta kalmayı başaramadı. Kanıtlayabildiği teoremler, ilham verip yönlendirebileceği öğrenciler hepsi gitmişti. Ve Anton, şey, Bruno. Bruno cesur çabalarına rağmen Bruno savaşı atlatamadı ve sürekli meraklandığı arkadaşına ne olduğunu hala bilinmiyor. Ve böyleydi arkadaşlar. This Bar of Mind'a bu şekilde son buldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, daha çok video gelmesini istiyorsanız izlemede kalın. Videolarımı likelamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ölmez sağ kalırsa bir sonraki bölüm videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın demeden önce These War of Mine bittiğine göre arkadaşlar yeni bir oyun serisi çekmeye devam edebiliriz. Bu da muhtemelen Rocket, Rocket Riga, Rocket League olacak muhtemelen. Minecraft çekmeyeceğim artık. Pazartesi günleri Rocket Liga, Rocket Liga, Liga, Rocket League, Rocket League gelecek. Kısaca böyle. Ee, <clears throat> Rocket League gelecek. This War of Mine'in yerini alacak. Alacak değil. This War of Mine bitti. O yüzden onun yerine Rocket League gelecek. Başka oyun videoları da görmek istiyorsanız yorum altında belirtin hangi oyun videosunu gelmesini istiyorsanız elimden geldikçe çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Ben Mersi Akalıza. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.